Gracias por suscribirte al canal. A continuación, la versión completa del episodio. Esperamos la disfrutes. Preguntas, dudas y sugerencias en los comentarios. ¡Corre película! Hola. Hola. A ver. Ven, ven, ven acá. Eso es. Segundo cuadrito. Mira nada más. Esto se ve muy feo. Esto no se ve nada bien. eso. Ahora. Y. Ay ah, ya se me perdió mi texto otra vez. pero este no está grabando. ¿Eh? Les digo que pongan atención. <laughs> Yo ya he corregido aquí varias cosas y ustedes no están grabando, caray. Estoy contigo y no te vayas. Sim. Sim. Mm-hmm. y todo. Nivel 2. que perdimos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces cuando estás desesperado? No sé. ¿Qué haces? Pides ayuda. Voy a pedir ayuda. Vas a pedir ayuda. ¿Cómo? Cuando estás desesperado, ¿a quién le pides ayuda? creo que vamos a reciclar esa cosa esto de base. Te caen Nos van a ver. Van a venir. ¿Y cómo quieres que llegue la ayuda si no saben ni dónde estamos? ¿Por qué no llamamos mejor al del año? Ese ya pasó de moda. Y no tengo su número. Además, esto más efectivo. Ándale, ayúdame. ¿Y ahora qué esperas? No funciona de día. Venga, mire, le voy a mostrar. Venga. Con esto podemos hacer un proyector. Ay, parece que ya hay movimiento. ¿Dónde están todos? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? alguien ahí? ¿Quién está ahí? ¿Alguien ahí? Florecita, esta no es tu película. en ni modo. Sigues con eso. No va a funcionar. ya sí va a funcionar. Ayúdame. para ahí. Cuando te diga, ¿Estás seguro que va a funcionar? La verdad, no. Pero no tenemos de otra. Pues échale, échale. Donatiu, avisa si prende. Uy. Si prendió. Y me deslumbraste. Ya está el gobo. Uy. Uy, no. Sí, la verdad no. Se me hace que su lámpara no sirve. Sí, parece que no. Che, Batman, no va a haber nada. Ese Batman no va a ver nada. Ya traje una lámpara nueva y además unos lentes. Ahora sí se ve. No manches, están locos. Eso es una caricatura. ¿Esta? No. Ya quedó el huevo que pediste. Oye, quedó muy bien. ¿No nos meteremos en problemas? Es que ustedes luego no entienden. Se ve clarito, clarito. No se enojarán porque lo usamos. ¿Y de qué se van a enojar? Ya ves cómo es la gente a veces. Venga para acá. Estuve pensando. Hay que buscar primero si van a contestar. Miren. A ver. Este, miren. Uno nuevo. Va a llamar a la familia Calavera. Sí, señor eso siempre contesta, Siempre ayuda, Y si andan de fiesta, le hablamos a los titiriteros. Eso siempre quieren fiesta. Hoy se ve muy bien. del bobo. Oye, se ve muy bien. ¿Cómo no se va a ver bien si lo proyectan contra la pared? Mejor vamos afuera. Mira, se ilumina toda la ciudad. Qué bonito se ve. Ojalá conteste. Ojalá conteste. ¿Y si no contesta? Entonces ya valió amor. Entonces ya valió amor. Entonces ya valió, entonces ya valió, entonces ya valió, entonces ya valió Ya valió. letras o títeres. ¿Batman? Hmm? Eso es una les que pongan atención, ustedes no están grabando, caray. Están No manches. ¿Batman? ¿Están locos? Eso es una caricatura. Este espacio está reservado para los mejores patronas y patronos, patrocinadores, donantes y anunciantes del mundo. Los nuestros. Sí, somos poquitos, pero nos estamos juntando. Tú puedes ser de los primeros y recibir contenidos exclusivos haznos el paro y hazte patrona o patrono en patreon.com diagonal sotíteres. Si el compromiso de largo plazo no es lo tuyo, pues mándanos un donativo a través de PayPal o déjanos una propina en nuestra página de Stream Elements para que empecemos a hacer streamings. Sigue los códigos QR en la pantalla o los links en la descripción. Muchas gracias por darle me gusta y compartir con tus contactos. Déjame tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ya les preparé otro globo, o como se llame.